Шо, шо, шо. Хабар. Фотографии нету. Так, а что, кто-то скинул вещи и свалил? Нужен рюкзак? А, Иду в Припять. На часах 13.23. 27 ну, июля 2020 года. Сегодня понедельник. Сейчас собираюсь отдохнуть после дороги. Тупо посреди Припяти, фу, Припяти, зоны нашли. Хабат посмотрели, но решили вещи оставить как есть. В память, чтобы другие сталкеры натыкались и по приколу находили этот схрон. Походу, по всей видимости, ребенок какой-то по размеру одежды. Видимо, поперся в зону. У него там даже дневник внутри лежит с надписями «Иду в зону». А потом, видимо, решил, что ну его нахер. Бросил все эти вещи. Ну или сдался, или искали его, я не знаю. Ну, короче, вещи остались тут. Хочу сказать огромное спасибо своему тренеру Олегу Колочко. Жим жимфофит за то, что мои плечи вывозят этот рюкзак.